提膝格挡，他这个时候脚背是应该勾着，还是应该往下自然下垂呢？是应该自然下垂的。有些朋友现在开始在说啊，说是因为应该是勾着的，说为什么？因为勾着有一个肌肉。有人说肌肉勾着，然后在骨骼上面去保护这个骨骼啊，所以骨骼可能不会受伤，好吧？那我们测试两种，一种是自然放松，看我拿这个骨头直接锤的骨头， <laughs> 你你它没事呢，你感觉一下，疼吗？还好还好是吧？OK，勾起来。 这个肌肉，我捶它啊，疼吗？嗯，疼吗？肌肉疼，肌肉非常疼的。所以这是错的，我告诉你为什么？因为这个肌肉受伤，这个位置的肌肉受伤会导致你没有办法继续战斗，你连路都走不了。这个神经是非常复杂的，所以你要把这个脚背放下去，让骨头露出来，拿骨头去挡骨头，挡骨头。我告诉你，我就拿这玩意儿锤它，它都没事儿。 这个骨头它都不会有事儿的，你懂吗？因为这个骨头很硬的，它所谓的硬，人体这种硬，它是那种有弹性的硬，你明白吗？不是说硬啊，使劲儿杠然后断了，不是，它是有弹性的，所以这个骨头是没事儿的。它就算有骨裂了，几个礼拜、几天，很多时候你们有都有骨裂的，你们自己不知道，你没去照片子。有的骨裂一个礼拜就好，这个骨裂跟你手留一口子一样。 恢复速度极快，它不是断，它不是真的骨折，懂吗？但是这个肌肉的伤，我告诉你，我拿这个干它两天，一个月起。低扫踢的时候，就是不小心提膝格挡，提膝老这样提，人家踢你小腿的外侧，就是这块肌肉受伤了。嘴炮被人低扫踢给踢伤了，踢的哪儿？就是现在国外说说 calf kick，calf 就这个肌肉，calf 就这个肌肉。下期要不要讲解一下 calf kick？